Después de eso no Yo quiero esta máquina. Pégatele, pégatele. Eso que pasa es eh, Friki y luego por cuenta Y rosadito de No, no, no, eso... eso... El segundo que de si fuera... ¿Y si quieres? <laughs> Ah, ah, ah.